mantai mantai dulu kita mantai hả món bánh dày rồi đấy anh điều ơi chưa chưa ngay lên à cướp Kembali lagi bersama Abang Tampa. Asik. Sekarang kita lagi mantai sini. Ya, Pantai apa ini namanya? Sawah Kabayan. Sawah Kabayan. Sawahnya mana? Sawah gitu, jangan <laughs>